Bener sih RT gue Rumah ngus alus sehat tewe rumah halus bangunan anyar kecil seberapa kamar ya teh sekamar tapi mau yang namaan kamar karena kalau pun ya iya bukan di mana beri mah teh di Cianjur Cianjur bukan saya beri di Cianjur sepuluh ah mobil mobil kereta tuh kereta pun Ayo pantai teh ya, ya. Nanti mau majukan ayah komo lain dari penasaran itu teh tapi lain aja cincin-cincin sama segala boga nyawa ini mas ada yang teh gak